side My body aches to be satisfied My weakness comes and goes comes in sabi niya, Bay, ay naayos ko lang yung stream natin, saglit ah. Yung shot sa'yo, ano, Yankee Doodles. Ayan oh, Bianca. Si Idol Bianca nandito. Thank you, thank you sa pag-download. Di nangunguna. <laughs> nangunguna si Idol. Wait lang, mga idolo. Oh. Laki ng ano ko ah. Ang sound ng memory natin sa Blitzkrieg ah. Pamaglag mamaya pag maglalaro tayo. Sana di ka mahinto. <laughs> yun daw nahihinto yung mga ano, yung mga may jowa, yung mga single guys, ano. Wala daw problema. <laughs> Charot. Mga single. Okay, dire-diretso lang daw makakapag-stream. <laughs> Awit! Charot lang guys. Pero feeling ko hindi, ano, birds ko si, ano eh, si Idol Mark Zuckerberg eh. <laughs> Kinausap ko na kanina, sabi ko, ano, mag-stream ako ngayon. <laughs> sabi ko, ayos ayusin niya yung connection natin. Charot! Talang <laughs> yan. Ganun ba yan? Oo, ganun yun yung mga ano nga mga pag live ngayon. Yung mga single lang. <laughs> Wait lang guys ay naayos ko. Ah, naglalag? Hindi naglalag. Naglalag ba ako? inyo eh. Mga single lang mga kapag live ngayon eh. Mga single lang guys. Ayan o. Oh. Ayun, nababasa ko na yung ibang ano, comment. Nababasa ko na guys. Mas ko nga to. Ayun, okay na. Paano ba yan? Paano ba yan, ha? Ah? Paano ba yan, Idol Bianca? O, oh, hindi tayo na-disconnect. Hanggang mamaya pa to, hindi to madi-disconnect. <laughs> Nahinto talaga. Ano, may magic dyan, may magic. <laughs> may magic. May magic, may magic tayo. Tuturo ko sa'yo mamaya. <laughs> Charot. Ano, nagdi-disconnect sa'yo OBS, di ba? OBS? Nagalita ako na yung may-ari ng OBS kanina. <laughs> Charot. Antay ka lang. Ay, gagi. Wag naman po. Wag naman po. Wag naman po, idol. <laughs> Feeling ko naglolo ko din yung ibang streamer. Pero, Tayang ka kagabi pa ako nagla okay naman 6 hours. Nag 6 hours ako kahapon. Share ko lang sa Rumble Royale tong guys bago ako mag-start. Wala pa naman yung mga sasali. Watch me play. Oy, di nag-e. Oo, sabi sa'yo eh. Mga single lang ang makakapag-live ngayon. Alitin nyo guys eh. Yung mga walang bisyo. <laughs> walang bisyo. <laughs> Nawa Ay, FB eh, ba nawala mag-disconnect? Feeling ko ano, OBS yun, OBS. Feeling ko lang ha. Ah. Ba baka nagkakamali lang tayo. Uy, gagi si Mino. Okay, papakita ko yung bagong skin ni Masha guys. Collector skin to, di ba? Yung bagong skin ni Masha. Saglit. Binigyan ako ni Bossing Monton eh. Dalawa pa binigay oh. Rogue Talon guys. Yan yung thumbnail natin kanina sa stream. Ayan oh, pwede to sa Alatik. Wala naman sinabing ganda. Ang ganda guys. Pwede bang i-rewind? Ay, hindi pwede. Classic, classic muna, classic. Tama ako, oh, pagkulang. Wala nga akong kasama eh. Tara, classic tayo. Eh no, si Yankee oh, naka-online. Kaklasik <laughs> mo na ako, mag-assignment na. Uy, Gogi, ba't ganun? Ang tagal, ang tagal ng response. So, oh, Gogi, ang tagal ng response. Wait lang ha. Ah. I-reconnect ko lang yung ML ko. Wait, later ako sasama. Sige, sige. Ay, nag invite na pala sa akin. Sige lang, sige lang. lang, Bianca, idol Bianca natin. Salamat sa pag-share, Lord. Kumusta, kumusta kayo, guys? Yung mga diba, naka 5k points, guys, mamaya natin idodraw. At tatatlo lang ata sila. Tapos may libre kayong emote. Tapos yung masasali sa giveaway natin mamaya. Tingnan natin kung may matitira pa, guys. At least 20 pa rin tayo guys. Dapat at least 20 yung sasali. Sa star senders naman guys, baka next month na. Naka 200 plus lang tayo. Wala tayo sa minimum. Okay na, okay na. Ilang month na yan, Jam? Exclamation, ano mo nga? <clears throat> okay, blablex muna to. Gogi, puso-puso. Oy, burger! Burger si Idolo! Pusang ina! Puso, puso! Shout sa'yo, Jam Nazareno! Welcome back! Balik ako, Lord. Ay, salamat, salamat sa pagtambay, Lodi Bianca. Okay, ano tayo? Magmamasya tayo, guys. Masha, di ba, fighter? Ito, oh, Amazon. Sa Amazon. Tapos, rock talon. Ito na, no, oh. Ganda, oh. That medyo binabababa pa nila na konti, no? Tapos pinalaki nila ng konti. Para maganda tignan. Mas kulado siya dito. Eh, para, parang ano to ah, parang asawa ni Aldus. Parang naging asawa ni Aldus guys. Si Aldus kasi ganito din si Aldug eh. Ganito yung ano niya. May gauntlet gauntlet siyang nalalaman dito guys. Ayoko niyan, gusto ko ano, Aegis. Ay hindi, inspire na lang, inspire. Balagbagin ko mukha nila eh. Ay, Aegis na lang, Aegis na lang. Ay gagi, hindi ko na napalitan. May pala ano skin ni Joy51 Dias lang na ah, request ko na rin po. Naka-off yung request ko. Eh. Mamaya send ko sa'yo, Idol Nico. Check ko mamaya doon. Para nakita ko kanina. Ben, hi, welcome stream! Ayan, mag-giveaway tayo mamaya, no? Tatatlo lang naman kayo, eh. Benay, si, ano, si... Sino pa ba? Si Michael, John Michael, tsaka si Maria lang ata naka ano dun eh. Naka 5k points eh. Magka magbibibiran na lang tayo no. Karera ng mga ano, duck. <laughs> mga bibe. Bro, oy, Lon! Ilang sub ka na? Eh, mid tayo? Sa mid tayo? Gagawin mid ba tayo? Ba't, ba't sa mid ako? Ngayon-ngayon lang tayo magmamasa, hindi ko pa alam mga skill nito eh. Basta ang alam ko, bumabalagbag to eh. Speed up. Buff lang pala yun. Your cowardice will unleash my fury. Ay ko nga to. Ah, puta pala yun. Ay, gagi, putang ina ka. Putang ina, oh, putang ina, ah. <laughs> Inikutan lang tayo, awit. Bastos yun, ah. Nakatab lang kuya, nabawasan Gcash ko, now lang. Uy, nice one. <laughs> nice one. Sige, sige, check natin mamaya. Feeling ko bukas pa ata, Mike. Pero tignan ko na lang, may badge ka naman eh. Makikita naman siguro dun. Mamaya tignan ko. <laughs> Hala! O konti lang kayo, lilima lang ata kayo, bali apat, yung isa hindi kasama. Bali ano yun, ilan chance yun? ilan chance yun, ah, apat lang eh. Ano yung burst natin, hindi ko pa alam yun. Ano ba yung CC nito? Oh, my ancestors. Oh, ba't ganun? Ba't nababawasan yung buhay ko? Ay, pag naka-activate, nababawasan. Hayop na yan, oh. I'm in charge here. Upo! Pusang ina! Sidap. Gagi, binabalagbag mo kasama ko. Halika nga dito. Natakot si Idol, eh. Gagi, grabe. Grabe naman yun. Sumasobra yung bawas, no? Try to fool me. kaya kaya ko palang tuluyin to eh. Oh, idol. Ay, gagi po tayo na ka. Huwag po. Lang niya, inano pa. Nireset pa, nireset pa. hands and make for fighting! Ang gagi, patay na naman tayo. Galing ko magmasya. <laughs> Magaling ko magmasya. Laging namamatay. <laughs> Your cowardice will only arouse my fury. Laki ng bawas ng pampabilis ah. pag tayo, activate na lang natin. Ulit oh, par parang wala lang. Ay, putang ina oh. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Ang galing ko magmasya. Zero <laughs> three guys. Nagpapakit lang yung masya ko eh. So tayo, makipag-duo tayo kay Idol. Ayan, dun tayo. Duo, duo kami ni... Pala niyan. De Plato. <laughs> De Plato. Duo kami ni Nathan. Kalimutan ko yung pangalan ha. Ah. Hold on! I'm trying to be dead. Gabi, ano nangyari doon? Batag? Wala na pre, paraan na tayo. Dali, dali, dali. Ah, yung pala yun. Yung second skill pala yun. Hmm, putang ina, patay tayo. Ako naloko na, GG ata to ah. ancestors. Mark Ben, thank you, thank you sa pagdaan. Lagi Balbon! For the glory of my ancestors. Padaan lang, gagi ka naman. Joke lang eh, pre. Parang wala tayong bawas, ha? Ah. Ba't ganun? Hold on! I'm trying to... Okay. Hindi natin binabasa yung skill eh. Basta gagamitin na lang natin kung cooldown maganda ata pag naka Pag hindi activated, ganyan. Activated. O, oh, diba? Parang halimaw. Halimaw, ti idolo. my fury. Loving me is loving Kumusta benta, Idol Mark Raven? Kumusta benta? Nakarami ka naman ba? <laughs> Nakarami ka naman ba, Lot? Eh, putang ina, oh. Oh, God. Take a breath. I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a kung heal kaya tayo ng heal, ano kaya mangyayari? my fury. Never Wala naman eh. Try to fool me. Waiting! Bilis! Lifesteal ka, pre! Gagi, eh. Ang konti ng bawas, eh. So, kaya ako ng ano ko. Ito yan, pre. violence is Static Star! Oh my ancestors. Tinitira ako ng tore, parang wala lang eh. Hold on! I'm trying to be Jack. Hey! Gagi, patay tayo. Ah. Ay, nakapatay na tayo isa. Ulti, dagdag health. Oo, napansin ko nga. <laughs> sakit, masakit. Masakit pa siguro to pag nilagyan natin ng ano. Yung ganito. 快快快快快快！快，嘿嘿嘿，可以。 <laughs> Actually, dapat nag-heal na. Oh. na kami. Nakikita ko na. Ako magpapanalo dito. Awit. Pabilisan tumakbo pang marathon to eh. Pang marathon si Masya guys. So, kita niyo, makabulan ko pa yung Lord. Bulan natin yung Lord. Ano eh. For the glory of my ancestors. Doggy, patay tayo, pre.

Namatay pa ako. Dapat nag-kill muna tayo. Putang na talaga. Panalo namin dito. Win na to win. Shot sa 14 million live viewers natin guys. Thank you, thank you sa pagdaan. Dapat ako ma fs pala ni ano no? Ni Saber para wala kwenta. lalaki. Never Ever try to fool me! Ah, kailangan natin i-charge ng energy. Ah, wala tayong mabalagtag ah. Ayun, pwede na. Tapos, Yun My hands are my Wala, takbuhan na kayo. Pusang ina kayo. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Asan na? Pusang ina. Halika dito. Ay, Gabi. Sorry po, sorry po. Hindi na po maulit. violence is that? na tayo. Hype na yan. I'm charge. Full health na. Naba! Alpha ano tried to fall You know, times to. Kaya oh. nga natin balagbagin yan si Idol. Sila ano to ah. Gagi, dalawa na naman sila. Dito na lang tayo. Ay, gagi, hindi, ka, hindi kaya. Dapat inactivate ko muna, no? Tanga. Hindi na napagbaba, patay din, eh. Dapat pagpapasok na siya, activate ko na. Sige, sige. Dapa, dapa. Authentic, grabe naman standing natin. Dapat yung revival duty na lang itong huli. Yung bang revive. O, eto na lang ata. Ah, Sige, eto na lang. Pampakunat, pampakunat. My hands are made for fighting. Hold on! I'm trying to be tough. Lang yan, namatay na yan ng ganun-ganun. I'm in charge! tumatakbo yun. Gagi, natapos ko. Abi, <laughs> ambis na basag, hindi ko pa nga na-activate yung ano natin, super weapon natin. Ambis yung binasag eh. Sabi sa inyo ako magpapanalo nito eh. I told you. Ayun lang. Osnat tayo. Osnat na malupit. Oo, ngayon, ngayon. Ngayon, hinihintay ko lang nga kayo eh. Wala kasi kayo kanina eh. Kaya nag-game na ako. tara, tara, G. Nandito na ba kayo lahat? Nandito na ba yung mga nasa ano akin? Dito na rin pala si John Michael, oh. Tatatlo lang naman ata kayo na, na ano, 5k points, diba? Okay, check ko lang, ah. Liberan na lang, no? Para mas maganda. O, tatatlo lang si Benhay, John Michael, tsaka Maria lang. Tatatlo lang naka 5k points, guys. Ito na lang unahin natin. Hydro. 5k points. duck race. Duck race na lang, guys. Duck race, tatatla lang sila eh. Paano na nga ba? Eh, mas ganyan na. Mali, mali. Mas ganyan na. Eto, nasa baba pala. Gagi, nalito tayo dun <laughs> ah. Nasa baba pala. Tatatlo lang sila eh. Tararat, tararat, tararat. Dapat lagyan natin ng ano, epic skin, 5k points. November 30. Grabe, December na bukas, malamig pa rin. Maramig pa rin ang Pasko. <laughs> November 30. Awit. Ganyan na lang, Nov 30 na lang para ano, shortcut. Yan ang makikita ko naman siguro yan. Eh. 5k points muna, 5k points. Tatatlo lang sila guys na naka 5k points. Ayan, pag nakikita nyo yung exclamation points, makikita nyo kung ilang points kayo. Ito yung mga naka 5k points guys Sina Ben, hi, John Michael, tsaka Maria. Ayan, tatatlo lang. Check na natin. Ayan, karera na tayo. Paano mag-start? Ayan. Karera muna tayo guys. Subscriber ha, ah, apat din lang eh. Tignan ko mamaya kung naisama si Idol Jam. Nakakuha naman siya ng badge. Piling ko kasali siya eh. Eto na, eto na. Dodoro ko muna to guys. Baka tayo magtuloy-tuloy. Ayan, nangunguna si Idol Maria. Ayan, ayan, ayan. Wala, wala nga kaano-ano. Wala pa siyang pilik mata. Talagang wala lahat. Ayun, number lang. Number 3 lang. Ayan, kulay dilaw. Ayan, oh. Si John Michael, parang Batman yung mata eh. Parang Batman. Parang Batman. Dapat ah, ano, red body. <laughs> si Ben ha, ah, may sombrero. Tapos naka-pipe pa. Naka-pipe pa guys, di ba? <laughs> Ayan, 1 minute on the countdown. Ayan, countdown na tayo guys. 57, 56. Mukhang steady, steady race to ah. Walang nauuna, walang ano. I mean, walang nagbo-boost, no? Teddy Ray. Tungit ko dyan. Ayan, gagi. Namumuna na. No. Oh. Ayan, oh. Hiningal si Idol John Michael. Si Benay. Nasa ano na. Taken na si Benay, guys. Teddy Ray si Maria. Oh. First pa rin, oh. Nauna siya. 2 minutes first. Hanggang 20 seconds. First pa rin. Ay, gagi. Hinihingal na, guys. Hinihingal na. Hinihingal na, guys. Hala ano ka! Sino kaya? Sino kaya magwabagi dito? Hmm, <laughs> gawin si John Michael ata. Si Batman ata. Hala ano ka, hala ano ka! Ay, si Ben! Hi! Si Ben! Hi! <laughs> ang ganda ng race, ang ganda ng race, guys. Grabe, kala ko si Maria na kanina eh. Parang si Maria kanina, no? Dire-diretso. Steady race. Ayan ba, screenshot, Idol Benay. Hmm, talo pa ako. Natalo pa daw siya. Tingnan natin subscriber, ba manalo ka dito. apat din lang eh. Dito na rin na natin ilagay. Kunin ko na yung ano ha. Ah, yung listahan. Ah! Sabi ko na. <laughs>